кулубаев жаңы дайындалган казакстандык кесиптеши менен телефон аркылуу сүйлөштү транспорт министрлиги жол белгилерин эми өзү чыгара баштайт жыл башынан бери салык чогултуу боюнча төлөмдөр бир бүтүн ондон үч миллиард сомго ашыгы менен аткарылды бажы кызматы жылдын биринчи кварталында планды бир миллиард сомго ашык аткарды бишкекте горький көчөсүнүн аталышы өзгөрүшү мүмкүн башкы прокуратуранын өрттөнгөн имараттын ордуна бизнес борбору курулат кечээ үчүнчү апрелде тышкы иштер министри жээнбек кулубаев казакстандын жаңы дайындалган премьер министрдин орун басары тышкы иштер министри мурат нуртлео менен телефон аркылуу сүйлөштү сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар кыргыз казак мамилелеринин күн тартибиндеги актуалдуу маселелерин талкуулап пикир алмашып эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуу форматтарында мындан аркы өз ара аракеттенүүнүн келечегин белгилешти транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы өндүрүштүк инновациялык борбор мамлекеттик мекемесинде жол белгилерин чыгарган цех ачылды маалыматка ылайык цехтин ачылышына транспорт министри тилек тикабаев баштаган мекеме жетекчилери катышты белгилей кетсек жол белгилерин чыгарган жабдуулардын баардыгы россиядан алып келинген отуз биринчи марттан баштап ишин баштаган устакана күнүнө эки жүздөн ашык жол белгисин чыгара алат Мамлекеттік салық қызматы 2023 жылдың инвар март айларында 54 миллиард 589 бүтін 13 3 миллион сом салық жана төгімдерін чоғылтон. МСК-дан білдірішкенде белгіленген план 1 бүтін 13 миллиард сомға ашығы менен атқарылды. 2022 жылдың ұшыл мезгіліне салыштырмалы 8 миллиард сомға көп жиналды. 3 апрельге карата 2023 жылдын март айында бажы төлөмдөрүнүн иш жүзүндөгү түшүүсү 8,3 миллиард сомду түздү Маалымат ылай финанс министрлиги тарабынан белгиленген пландык көрсөткүчтөр 107,5 пайызга аткарылды же 568,9 миллион сомго көп чогултулду ал эми 2022 жылдын март айына салыштырмалуу түшүү 3,16 миллиард сомго көбөйдү же өсүү темпи 180,4 пайызды түздү бишкекте максим горький көчөсү шейх заид бин султан аль нахаян көчөсү деп өзгөрүү маселеси талкууланууда кабар агенттигине бишкек башкы архитектуранын басма сөз кызматынан билдиришкенде, учурда аталган маселе шаардык бийлик органдары тарабынан талкууланууда көчөнүн аталышын өзгөртүү маселесин комиссия карай элек деп билдиришти ведомстводан. бишкектеги башкы прокуратуранын өрттөнгөн имараттын ордуна бизнес борборун куруу пландалууда кабар агенттигине долбоордун менеджер нурбек болотбеков билдиргендей мэрия шако фирмасына жерди беш жылдык мөөнөткө ижарага берди болотбеков эскиздик долбоордун документи жакынкы арада бишкек башкы архитектуранын кароосуна жиберилерин кошумчалады